kakšen dan. Mi zdaj smo v avtu, nismo šol, ker gremo na 53 svežej mladih ustanjalcev. Ja, pač smo en film posnel, je bil dober. Ček, ne, ne ona. To no, je ja. jaz. Jo. Kaj ne rečemo? Ja, pa pravimo mi, ja. Pejdemo se v izolom dole. No, zdaj se pel, pelemo od Logarca, spelemo iz Izola do podelitev nagrad za najboljšega, najboljšega f, kratkega filma. Predstavljamo svoj film Bicikl. mislim, da 53 sreče najmlajših filmskih ja, videostvarjalcev Slovenije, pač, um, ki poteka 12. do 13. oktobra 2017. Pač mi se predstavljamo z filmom Bicikl. To je pač film, kako eden, uh, en otrok ukrade kolo, uh, ki ni njegovo, ker se mu mudi v glasbeno šolo, in pol drugi otrok uh, pride ven iz neke hiše in ko hoče kolo vzeti, ker res več ni. In potem uh, pokliče eno svojo prijateljico, da mu ga pomaga najdati. In pa ga nekaj časa iščeta in ga pač um, ne najde tam, no bo pa ta. In pa ga um, končno najde ta v takej um, nekaj skritga in um, ga že hoče odpeljati, ko se um, spomni prijateljica, da bi ga pa tega posnela, ko je kolo ukradel. In se skrijeta in pripravite kamere. In pol um, ta človek, uh, ta otrok, ki je ukradel kolo, pride ven iz glasbene šole in hoče odpeljati uh, kolo, um, pa ga ona dva ustavlja in uh, pol ga um, pravita, da, so, da sta to posnela, da ga bo stopila in je, se jim je potem opravičoval in jaz sem sprejel njegovo opravičilo. Jaz sem snimal v lokacijo, pač najprej smo snemali pred tako svetličarno, od zadi pa smo pa snemali um, pr, uh, pred uh, glasbeno šolo. Kaj vam pomeni, da ste danes na tem srečanju filmskih ustvarjalcev? Pač zelo veliko, to, kar še nikoli nismo bili in je to res tako posebno uh, doživetje, še posebej zato, ker nam ni treba v šolo. V redu, kaj pa ime, pa priimek? Ne, zgožen. Iz logacije osnovne šole? Ja, osebno smo med top 6. Ni nujno. Vse tri imamo. Top 6 vidite. Tako, kje smo že mi? Kukaj, ja, bicikl. Jej! Ajde, eh, se zadnje vreme tudi igrani film Deveta riba tu. Iz video delavnice posnemi svojo zgodbo iz Lugaca, pa v zlato priznanje vreme igrani film Bicikl. Evo raš. Šibe. Thank you. na 3 4 zdravi vsi pokažemo, no, kdo ajde. mislimo, da je psihopat. 3 4. Staj. Tukaj jaz moram reči, da sem dobival filme oziroma prijavnice za filme še takrat, ko se je že žirija davno končala s žiriranjem. Iščemo, kje so bili otroci, uh, eh, prizor, kje so otroci se sami izrazili. Ne, sem rekel, skozi to prizmo je šel ves izbor. Uh, in jaz sem rekel, kot vidite, smo pač eh, dobili zlato priznanje, sicer nismo zmagali, pa ne prijegli že, da smo dobili zlato priznanje, ker smo eh, še eh, samih 70 filmov, najboljših šest. Ja, tako da pa ne. Kaj? Nekaj povej. Ja, lep dan je, ne. Sicer <laughs> ne vidite, no, ampak nam povej, da je lep dan. Odlačen dan je. Era pronto.